салом алайкум подписчикои колхозобод тв бародарони азиз ба шумо як ролет плас сехи отабекае бозори калхозобод инҷа бозори калхозободае и параш аднасорини кӯчае бемалол мия инҷа магазини сехи отабекае чӣ намуд дар тирезаҳо пластикӣ дар кор боша бемалол медонед муроҷиат карда метонед ҳозир шумо да якдаика нархоша гап зада мебароед мерем ина бародарони азиз ҳозир шумода чӣ намуд дар тарезаҳо пластикӣ боша нишон медиҳем ба нақди дастрас будааст салому алайкум тоҷе бародар тенҷе саломати ху аҳвонаст боро хуб тенҷе мондаи коро ту гап зане чӣ хеш десад дару тарезаҳо пластикӣ чӣ намудаст каче стлаштилай каче стлай турки якусортай сависитай сорт чӣ мекунам турки дорем тоҷикӣ дорем якусор дуюмсор ё якумсортон ас якумсор ролетласт ролетласт чор аву цве дорам Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Шахсоне ки гузаштани сарҳади граница доранд, марҳамат, акай солаҷонро ба шумо тавсия мекунем. Комфортабелни автомобил шуморо ай Москва, ай Московский област мегирам, соҳу саломат бурда мебиёрам. Ай номи канали Калхозобод ТВ салом расонед, марҳамат, ҳатман зам занед. Ассалому алайкум, шер бачои канали шаба ютуб ина бо худо хоҳа иншоалло ҳадди сад километри дига мондага граница рафтем омадем ями ай канал номиро ма гирифтаган ма на солижон ном дорум номиро ма гирифтан гап задем ина хайхидшона бурдем иншоалло соғ саломат гузаштанд پاتپیسی کوی کانال دا اگرون گفتانی باشی نه گفت زکر چی خیر رفتی اومدی؟ سلام علیکم بچه های نمو گرانی صده رفتیم صد فویز گذاشتیم این آمده خانه رفته محمد برای ریکورد کسی برای گرانی صده می بی به غم برای چی نیست رحمت به همه شافیار که صد فویز قطعی رنگ برادر خودت میبره میوره صد فویز ما خرسنده ما روزی زنده باشه کوادرا چون 750 سومونی متر کوادرا یک گایگش 750 سومونی چون چون نمود زلطوی دو مخاگون آرخ تیومی دو چون نمود سوی 750 سومونی یو 750 سومونی متر کوادراتش یک گایگش انا اینومی کنار بیان با ارزان تر میشن انشالله آه ارزان بکنم ارزان کنم میتنه ана ёш чӣ қадар накад турк виндоус турк виндоус <clears throat> дюсорта гарантиш панҷсолаи да панҷсол ҳамчи зар намешава шиша шиша ҳамаш гарантиш қатеки ҳамчи арақ намегирад и квадраташ чӣ қадар квадраташ панҷсад <clears throat> сомонай панҷсад сомон панҷсад сомонай бо арзонтар мешава бо арзон мешава бо арзон мешава фаҳмо баъд мо дорем роле плас роле плас сафедаш ҳамои сирқҳое ки нишон дадем ҳамаро сафедаш квадрати 600 сомона 600 сомона квадрати 600 сомона 15 сол гаранти талон дорад и дронаш профил мурофил дронаш профил мурофил ҳама кой давяд шишаш длиста шиша до тарафа до тарафа герметики барои шиша ҳал накунад гаранта дорад гаранти дорад ина бародарон азиз сехо табек тамошо кунед чӣ намуд дар кор бошад шумо дар пластики даставка чӣ ка мешавад кабар даставка дорем даставка дорем то чанд километр даставка мешавад гузашта аз акасан бисёртар шава дастафкашо ба гардан мегире фаҳмо ина бародарон азиз дастафкаш ҳам буда бемалол муроҷиат кинен маҳсулоти на аз будаст на роле плас иш чанқа гарант дора гуфтенака 15 сол гаранти дорад 15 сол гарант дорад ки ҳами ягон кор намекунад абои пабо ягон чи намехез намехезад гарми да хуники да охан порхан ҳамаш гарант шихати дрыш поли профил дорад дрыш поли профил дорад хаваташ шиша поли дорад поли профил дорад қавата шиша агар шишаи тиёмни бигем хелишам кадам шишаи тиёмни битен шишаи тиёмни адена адена на адена хуш мешава як квадратша 200 сомон 200 сомон як квадратша шишаи тиёмни ки айси усра намебинед фаҳмо заказо чӣ хеш ай кадом тараф бисёр заказ дестем мисол қимсангир пиянҷ ёки қабадем шаҳри туз имрӯз аҷиликил бурдан баъд бо як қимсангир бурдан установкашам ҳаста ҳаста я озир амиёра заказ мекунем аз шумо қабул мекунем шумо пони тайёр мекунем установкаш қатъӣ ҳам хел мешава ёки без установка ако ӯ зависит аяму ҳисоб кардан мекунад ҳисоб кардан соҳиби хона бигӯяд ки ман устон надорам мо кӯна бара установка мекунем установкаш мекунем ваш адена нах мешава адена нах мешава мисол устод дар кор боша бемало шумо агар ки гап пена менаша мегирем висусу мебарем установка мекунем метем ҳа ҳамон ина бародар азиз устоам дора мақсад агар устоа надошта бошем бемоло часпонда мета бо нархи дастас айноми калхозоботаи бародар азиз гап зани иншоалло ба шумо скидка карда арзонтар карда мета шумода дар алюмитиам ҳастаа нархош чиқадар бад нархош ҳамин 475 метр квадрат сафеда 600 метр. 600. Боз ями чанба чанда ин дар мо? Али дар 90 дад. 90 бада чанд сом мешава тахминан? Тахминан 1600. 1600 сом. 600 мешава материали фавқати ки ами дар бақода качести. Шиша пишаш поли рамка шар. Замоко. Чанд замока мешава тай? Хо, паста год. Се замока, чор замока, я замока. Што заказа не укада? Заказа не укада. Чхе замок, заказа не укада, чхе када тарукада мешава. اینا برادر عزیز تماشا کنید برای بانیا ها چون کی از طرف اونو نمیبینی ها برات بود خیلی سفته خاطی مخدوم چیکار کنم چیکار مخدوم باشه ها بخش 600 سر میشه تا 1000 یکم سوت ای اوزیر یکم سوت دیم سوت دیم سوت های سوال کی روشکای چه طرف است سوال 700 پاری سومه واسه کی روشکای یک طرف است 600 این رزمش شما چند اوزیر رزمش 170 تا 80 170 به 80 ҳаст. Ё чанд сомон форчка? Ё 100 сомон. Аа, масалан, ҳамзиш нимо кардам. Ҳамзиш нимо кардам. Ё баъд, баъд, тамошо кунед. خوش آمده برادران عزیز به کانال کلخدا بتو اگر ویدیو ما مقبول شده باشه یک دکتا لایک اپ زنید پادکست کنه فراموش نکنید رقمشون در روی اکران به مالو زنگ زده مراجعه کنید میشوه